ahí era que estaba la, única que el pueblo podía estar tranquilo era ahí. Cogiendo ciudadanos es un crimen, un crimen es porque la gente no por secando y ahora nos vamos a ir más pronto porque no hay una sombra para sentarse. Demasiado horrible, porque el eh, que daña el ambiente está acabando. Esto está mal hecho, mal hecho. uno viene al centro de los se que hay sombra y cuánta calor que hace, nos lleva el diablo a uno. Nada eso, de que tú vas a su palo, vas a sobre la libertad. Este que viene a trabajar se sube por ahí caminando a las 12 y 10, eso está mal por ahí, no puede ser eso. No, que eso está mal, está mal, porque dime, unos están muriendo de un calor, y a uno no se puede recrear y ver, lo está coitando, a Ale día mandó su gente a que lo coitara. era que estaba la, única que el pueblo podía estar tranquilo era ahí. Cogiendo ciudadanos es un crimen, un crimen es, porque la gente no estábamos secando y ahora nos vamos a morir más pronto porque no hay una sombra para sentarse. Demasiado horrible, ¿verdad? porque eh, el, que daña el ambiente está acabando. Está mal hecho, mal hecho. Uno viene al centro de los que hay sombra cuánta calor que hace, No lleva el diablo aún. uno. Nada eso, de que tú vas a su palo, vos vas a la libertad. Este que viene a trabajar se sube por ahí caminando a las 12 y 10, eso está mal por ahí, no ser eso. No, que eso está mal, está mal, porque dime, uno se muriendo de un calor, y a uno no se puede recrear y ver, lo está A le día mandó su gente a que lo coitara que estaba la, única que el pueblo podía estar tranquilo era ahí. Cogiendo ciudadanos es un crimen, un crimen es, porque la gente no estábamos secando y ahora nos vamos a morir más pronto porque no hay una sombra para sentarse. Demasiado horrible, ¿tá? porque el, eh, eh, que daña el ambiente está acabando. Esto está mal hecho, mal hecho. Uno viene al centro de los que hay y cuánta calor que hace, nos lleva el diablo a uno. Nada más eso, de que tú vas a su palo, vas a sobre la libertad, este que viene a trabajar se sube por ahí caminando a las 12 y 10, eso está mal por ahí, no ser eso. No, que eso está mal, está mal, porque dime, unos están muriendo de un calor, y a uno no se puede recrear y ver, lo está coitando, ¿vale? la día mandó su gente a que lo coitara.